寝ちゃダメですか遊ばないとダメですかなでなでしないとダメですか眠たいんです 甘えたいですかダメですかダメですねおやすみなさい